E aí, patrões? Tudo bom? Então, eu desafio a você passar de fase na fase do PJ. Então, se você não conseguir, você só vai tomar um jumpscare e vai perder o desafio. Mas se você conseguir, é. Você vai, você vai ganhar. Se você perder também, você vai ter que dar ossos. Olha, muito ossos. Então, espero que você goste, viu? Então tchau. Ok, pedi precisa pra eu passar na fazenda. É muito fácil passar na fazenda, só posso mover. É tipo batatinha frita. Só que batatinha frita com estresse. Ele é rápido, muito rápido. Tem que sair correndo. Deu ruim. O bicho tá quase no estágio Vamos lá. Vai ser isso, passa a fase dele. É só morrer. chegar primeiro aqui. PJ, eu não preciso passar. ok? Sabemos que o PJ ele, ele pode aumentar sua velocidade de acordo com o que você quanto então a gente vai aumentando. Nossa, ah, tá... Ah! Tá, passei na fase dele. Ah, desafio assim fácil fácil. Então a gente vai ver nos próximos vídeos. Não? De bastante likes no canal. Tchau! Fui!